First Lady, my brother, Council Shekanabo, uh, the committee, including Madame Desire, Adam, uh, Isaac, uh, Susan. She's just there. It is a small committee with a very huge task. I can say safely that we are honorably getting closer to completion of our task. I feel extremely beholden I do not know how to thank you, all of you, for what you are doing for me. I am honor bound and obligated I do not know how to thank you njagala kokka njogere oluganda Chairman. yes there is no way I can thank you for the meekness you have exhibited meekness would, the, contra the contrary eh, the, the contradiction to meekness would have been ignobility Now, naye kati anjogere Uganda. ndi musanyufu nnyo kubanga munfudde omusajja ngenda kufuuka mwami wasigaddeyo ennaku mwenda ezo ennaku omwenda kati ntono nnyo era sirina wemponera ŋenda kufumbi kuwasa leero genda kulayira ŋenda kugamba nti aido sikikolangako emmayirayo omanyi embuzi neweekanula etya amaaso teyina wewonera kijambiya kya mukijjaaji n'olwekyo akaseera kakoze eki katuuse chairman tukuyigirako bingi mu nsonga zino ez'obufumbo tulina n'abato ate nga tubayigirako ba isaac francis obufumbo buno nkimanyi bulinga binyeebwa omala kukinyiga nolyoba otegeera ekirimu so tosobola kuddaeyo nogamba nti nze nze binyeebwa nabivaako buli lwonyiga temubaamu kantu munda omala kolaki kati ate bwoba oyagala ekitiibwa n'obuyinza osooka kubaako gwobugabira oyo abeera mukyala ewaka akati ffe abakulembeze tusooka kugaba buyinza kyovulaa ne jenobigirwa ogwajeno yabwejjako n'abaako gwabukwasa kati bwafuluma geeti n'alyoka ajja yee nakola ki n'akulembera osooka kubugaba kakati awo n'olyoka okola ki naawe n'olyoka obufuna ndi mweteefuteefu nange okubasasula nja kubeera musanyufu nja kunyumira engoye nja kuzina amazina nekwogerera ddala ebigambo byennyini ebirungi era mr chairman wampadda permission nti speech gyenja okukola eddakiika ezisooka ettaano tewali ajja kutegeera byenjogedde ololukusa sentebe yalumpa omanyi bwe tuba tukula buli muntu wabawo talent gyofuna mu bintu byoba oyitamu osobola okusanga omuntu ne bakugamba nti oyo makanika bwakwatakwene emmotoka eba ewedde ati nange katonda nze ekitone yampa kyalungereza abamu baba balowooza okoze ki naye nange banjagala nkangemu muyinza okwerabira omanyi nkolanga konkome ekonkome bwe liva waggulu ku muti ne ligwa ne likebera nga tewaliwo omuntu yenna alitendereza alyo nga linyenya omutwe nga likolaki nga lyetendereza kakati toyinza kubeera awo notabaako ngeri gye weetendereza nolowooza enensi ekulaba enensi esobola okuleka naye lwakiri ogendayo noga nti owaya ayina kyabasinza kakati awo nange nempitira eyo eh, basajja bwe babatuma nebagamba nti eno basi nogenda ononye abamanyi oluzungu era ewange ngiwulirange eweterawo abakulwale wakunoni olwekyo <laughs> sakyaman ndi musanyufu banange mwebale sirinange ligyensobola kwebasa mulese emirimu gyammwe akaseera kano ate nako sikangu mu byenfuna kubanga ne gavumenti yennyini kati tewaliwo omuntu wa gavumenti ayina sente nga yakazifuna bonna balinda kwota tena bakugwa embalirira tunaatera gijjako emikono kwota emala okujja kitegeeza buli muntu akwata enusu n'agikuwa ekyamazima aba akwagala nnyo naye ate kati mwe mugenze ne muva ku ekyo ate ne mumpa nnyingi nga siina nakyembakuza nolwekyo simanyi nangeri yakubebaza oba simanyi oba neyisa bulungi simanyi oba neyisa bubi nze ngena kusigalayo nga bwendi bwemba mbadde mawale kirabika amawale gwe mwagala kuba mumpagidde kati nze ngenda kusigala nga bwembadde ekirungi siba sibangako kikyangu okubikula fayiro ya poliisi nosanga nga ninayo kyenakozeki kyenabbye nolwekyo ngenda kwekuuma nga ndi musajja wa katonda gani mufumbo abakyala tebabokola naye balinga lujegere lugumu terukutuka naye luyinza okukusiba neweewuunya kiki ekikusibye nolwekyo tujja bigumira tujja kubakwasa obuyinza bwammwe naye bwe tuba tufulumye geeti weno mubutulekere kubanga eno tulina ate okukulembera ennyo era abakyala nammwe abali wano mbawulirira kale baatugambye nze nabaddekeyo ewakojja naŋŋamba ntiekitw ekisinga okwonona obufumu bwebeera ki bagambye essimu era natuwa amagezi era namwengaba wakati mugamanye yatugambye nti essimu ey'omusajja bwevuga otegererawo nti era abo bakanti omuyizi babadde bowegera ku byambaga nga bwe bagitegeka ba ada <laughs> gibe babadde bamukubira kwegaba tewetaaga nakukeberayo okulaba oba bakubi omanyirawo nti bakoze eki ti naye ey'omukyala bwevuga olwokuba ennaku zino waliwo kati abawamba abantu ngabatubanja sente kati olabanjike bwe omanya sagala bakuwambe nti nobansabe sente ngaokutaka kati nolwekyo aga amagezi gabadde malungi nnyo era batugambye gajja tukuuma nnyo nammwe mugabuulire era kanzomizi emwanyiraze eh, munyonyoni esimu kasita awulira ngaeyiyo evuza amanya bubambidde kati ate gwe eyiye bwevuga manya wayinza okubaawo abatujju ne bamuwamba ne bagamba ono okumubawa muleete miliyoni ataano mugateeke wali nga temukutunuddeeyo mugende oba tuki ekyo tumusse kati olumu tuba tubataasa bawamba eh, nolwekyo tofaayo situfa nnyo ku byasimu bwekyokola just gweyogera na buli muntu gweyagala akukubidde just ogiteeka ku lawudi nibaaaogera kuwamba zibyebyo bannange oma abasajja banange zibyebyo obuvunanyizibwa tugenda kukwata mutiribiri era tujja naffe kukolera ddala nayebyo bananga mwebale nnyo sebo sentebe tuli basanyufu sabasajja yalabise bulungi era ddala awangale mwebale nyo mwebale